Sanya sur la H24 News. Préparez-vous car rapidement vous aurez des émissions qui bougent, des émissions innovantes. Rendez-vous à vous prochainement sur la H24. Hi guys, nous souhaitons la bienvenue sur H24 News. Retenez bien, parlons de l'information, ce n'est rien d'autre, appliquer l'étude et la déontologie. Et nous, nous ne restons pas derrière. Vous nous suivez étant apprentis, mais plus tard on fera preuve de notre société et de ce qui nous suivra. Info réel à temps réel sur H24 News étant journaliste professionnel, nous sommes conscients du travail qui nous attend et nous vous devons des informations claires, des émissions pertinentes. Rendez-vous bientôt sur la H24. Hey guys, je me nomme Papa Marfa et bienvenue sur H24 TV. Avec moi, vous serez tellement gâtés. Et là pour tout ce qui est en matière de communauté ménagère. Comme vous le savez, je me m'occuperai de Twitter, d'Instagram, de Facebook, online. هاندي وولف انا عارفين عايز فين